To answer the phone. To answer the phone. Auricular, receptor. Receiver. Receiver. Buscar un número. To look up a number. To look up a number. Cabina telefónica. Phone booth. Phone booth. Código de área. Area code. Area code. Código de país. Country code. Country code. Colgar el teléfono. To put the phone down. To put the phone down. Contestador automático. Answering machine. Answering machine. Cortar la llamada. To cut off. To cut off. Cuenta de teléfono. Phone bill. Phone bill. Devolver una llamada. To return a call. To return a call. Empresa telefónica. Phone company. Phone company. Enviar por fax. To fax. To fax. Extensión, interno. Extension. Extension. Fax. Fax machine. Fax machine. Fuera de servicio. Out of order. Out of order. Guía telefónica. Directory. Directory. Hablar por teléfono. To talk on the phone. To talk on the phone. Hacer una llamada. To make a call. To make a call. La línea está ocupada. The line is busy. The line is busy. Levantar el teléfono. To lift the receiver. To lift the receiver. Línea de teléfono fija. Landline. Landline. Línea telefónica. Phone line. Phone line. Llamada de larga distancia. Long distance call. Long distance call. Llamar. To call. To call. Llamar a alguien. To give somebody a ring, call. To give somebody a ring, call. Llamar a cobro revertido. To call collect. To call collect. Llamar, telefonear. To phone. To phone. Lo comunico. I'll put you through. I'll put you through. Marcar. To dial. To dial. Mensaje de texto. Text message. Text message. No corte, por favor. Hold the line, please. Hold the line, please. Número de teléfono. Phone number. Phone number. Número equivocado. Wrong number. Wrong number. Operadora. Operator. Operator. Pasar una llamada. To transfer a call. To transfer a call. Responder a una llamada. To answer a call. To answer a call. Teléfono móvil. Cell phone. Cell phone. Tono de línea ocupada. Busy tone. Busy tone. Atender el teléfono.